apresento, meu nome é Sami Dweck, eu sou, a princípio, antes de mais nada, um nômade, engenheiro, um pouco inclinado em relação às artes, especialmente no que diz respeito à fotografia, à música. E quando se fala em música, desde cedo comecei a mergulhar nas questões da tecnologia da gravação e reprodução. E em relação ao meu trabalho propriamente dito, eu sou formado em microeletrônica, trabalhei em grandes empresas e também tive meus negócios próprios, isso desde meados dos anos 80, quando comecei a lançar produtos relacionados à tecnologia, eh, bem no começo desse século, ou seja, no final dos anos 90. A princípio, eu continuo trabalhando em cima disso até hoje, tanto em pesquisa, colaborando com pessoas da área acadêmica, como também engenharia de produtos, quase todos relacionados a som, mas de uma abordagem um pouquinho diferente que trata, na realidade, de outras questões que não, sei, que não sejam a excelência dos produtos. Tenho estudado e tem me fascinado a relação entre os sons e o corpo. Quando se utiliza dos sons como uma espécie de uma matéria-prima, para poder viver, realizar, apreciar música. A música ela tem uma relação íntima com o corpo. Tem uma relação com a respiração, tem relação com o movimento, tem relação com o formato do corpo, tem relação com as mãos propriamente ditas, quantidade de dedos. E a partir daí, como ferramentas musicais, elas são construídas para se adaptar ao corpo. Então, quando você simplesmente está no estado de apreciação da informação sonora, que ela pode ser em contraponto com alguma outra coisa que você está fazendo, você está utilizando o seu corpo nessa apreciação. Seu corpo não somente nas reações neurológicas e sensoriais do ouvir, mas do sentir também. No dia a dia, há uma observação muito delicada que faz com que muitas pessoas começam a pensar e aplicar sobre isso é justamente a relação entre movimento e sonoridade. Você caminha, tem uma sonoridade, você anda de bicicleta, tem uma sonoridade, tem uma informação cíclica. Não é música propriamente dita, mas ela entra em contraponto com seu movimento, com sua respiração, com seu fôlego, com seu batimento cardíaco, até mesmo com o tamanho do seu corpo e como você encara isso. Então, a relação mais íntima entre a, a, a, música e o corpo humano, entendo eu, não somente na questão sensorial da percepção, na questão também da execução né, da obra musical. Ou seja, utilizar um instrumento musical, tendo ele, por princípio, algo que é provocado pelo corpo humano, pela sua habilidade, pelo seu virtuosismo, pela sua capacidade criativa, até mesmo pela capacidade da criação de uma linguagem própria. Essa linguagem ela pode aparecer a partir de estudo, e leva muito tempo para poder chegar lá, a partir de um virtuosismo também, como a partir de um instinto puramente natural. E isso é fascinante, porque o violinista, ele toca o violino como se fosse uma extensão dele, ele tem o violino no colo. Ou seja, as outras pessoas que trabalham com instrumento de sopro é a mesma coisa, ele leva em consideração a sua capacidade pulmonar em, em, em, em associação com a capacidade da própria respiração e também as pessoas que estão muito mais relacionadas à percussão, o forte impacto que os seduz, eles trabalham com isso também, até mesmo numa distância diferente. Então, existe alguma coisa que está relacionada entre o corpo e o som, o corpo que é do próprio homem, que compõe, que interpreta alguma coisa, uma música que ele escreve, que ele imagina, e também corpos que existem no mundo real. Um corpo de um pássaro, de um, <laughs> de um bicho qualquer, sei lá, um cachorro latindo, seja qualquer coisa que serve, e também a capacidade de expressão do choro ao nascer, do riso que emite alguma coisa muito sutil, da gargalhada que somente existe nas pessoas humanas, né, a princípio, e tem algo misterioso em relação também a essa associação entre o som percebido e o som vivido e o som realizado, desde o momento de nascer até não quero falar sobre outras coisas um pouquinho mais complicadas, mas o som perpetua também na lembrança. Como também o próprio movimento que o corpo faz, ele perpetua e sobrevive até mesmo à velhice. Então, existem pessoas que imaginam, mesmo que tenham perdido suas capacidades corporais, imaginam que conseguem ainda fazer a mesma expressão, os mesmos movimentos que eu diria um movimento de alma, na hora de fazer uma coreografia, por exemplo ou até mesmo na hora de fingir que está tocando um instrumento musical, coisa que os jovens fazem isso. Às vezes a gente veja eh, adolescentes no metrô fazendo o gesto de tocar guitarra, quando ele não está tocando nada, ele está mexendo no vento. Então, essa expressão corporal ela tem uma relação muito estreita com a música. Os que estudaram e se manifestaram em relação à importância da música, eh, eu posso citar eh, preferencialmente os que têm algum aparecimento desde o começo do século passado, especialmente filósofos é, é muito difícil não citar Nietzsche, a princípio, que tem várias citações em relação à música e a importância dela. Se a gente avança um pouquinho mais para meados do século passado e alguns estudiosos e pensadores, eh, geralmente eh, eh, me interessa bastante a questão da neurociência. e Eu posso citar pelo menos dois importantes que tratam sobre isso, entre outros também, e que também são escritores, que é o Oliver Sacks, que escreveu várias coisas não relacionadas com música, mas ele tem um livro propriamente dito que chama Musicofilia, que ele faz alguns estudos sobre uh, certas pessoas que vão se comportando de uma forma diferente em relação à apreciação da música, uh, resgate e algumas memórias. Boris Cyrulnik ele faz um estudo parecido, eh, mas ele é um pouco mais fundamentado na questão medicinal, propriamente dito, do que Oliver Sacks. Mas, a princípio, eu gosto muito de ler outros personagens, como, por exemplo, Edgar Morin, que já citou sobre isso nos anos 50, Uh, eh, Humberto Eco também que escreveu sobre isso. Eu tenho material para quem tiver interesse, depois só me procurar que eu envio. E a música é uma coisa que começou a fascinar mais ainda a partir do advento da gravação, porque a ideia de você poder memorizar a informação a partir de um artifício técnico e virtualmente imortalizar cria alguma coisa nova, mas que eu gosto de citar que isso acaba sendo quebrado pela capacidade de improvisação apesar da gravação. Então é muito interessante depois desse evento Alma uma, uma avaliação comparativa. Isso varia de, de povo em povo, de culturas em culturas. Nós muito escreveram sobre isso, sobre a diferença entre o desempenho musical na presença do público e o desempenho musical sem a presença do público, que você utiliza ferramentas dentro de um estúdio. Isso é um assunto que me fascina. Eu escrevi muito sobre isso e pretendo continuar escrevendo cada vez mais, porque há alguma coisa esquisita sobre a capacidade de improvisação utilizando uma ferramenta ferramenta é utilizando o registro que vai se tornar repetitivo. Ou seja, o efeito que vários estudiosos colocam seria muito mais essa capacidade de te seduzir, apesar de ouvir uma informação gravada. Eu posso falar muito sobre isso, que é o Willem Fusser, que é um filósofo que trabalhou no Brasil, ele é de origem polonesa, e também eh, o nosso santista Gilberto Mendes, que criou o Festival da Música Nova. Um aspecto também que é bastante curioso em relação à evolução dos instrumentos musicais. Alguns são muito antigos e outros são mais recentes. E Existe alguma coisa curiosa que é o piano, que é considerado um instrumento por excelência hoje, por muitos compositores e intérpretes também. Uh, ele, ele ele é descendente de outros instrumentos a teclado, a princípio, um instrumento que junta cordas e percussão. E o piano, ele é um instrumento por excelência, ele é grande, ele seduz muita gente que cuida da interpretação, composição para piano, até mesmo transcrições para piano. Mas o instrumento musical, ele também trabalha muito forte na questão da polifonia. Então, no começo da música, você tem pequenos instrumentos de sopro, de percussão, dependendo da origem, e que esses, eles tem uma identidade própria que está relacionada também ao som que é percebido na natureza. Mas eh, no século 17, 18, 19 teve estudos e procuras em relação a identidades sonoras. E o auge disso é de um compositor francês chamado eh, Hector Berlioz, que, por sua vez, ele fez um estudo de vários instrumentos musicais, os catalogou, né? e escreveu muito sobre todas as nuances e variações desses instrumentos. O catálogo é muito rico. Esse catálogo ele foi objeto de publicação numa revista especializada em música, na época em que ele era ativo e procurava fazer os seus concertos e suas composições. Berlioz era considerado um revolucionário para a música na época, e tem gente que detestava, que saía no meio do concerto. Mas ele fez muitas obras para mais do que 80 músicos ao mesmo tempo. Precisa ter realmente muita capacidade para conseguir dentro de um palco, então dentro de um, de um ambiente sonoro, vamos dizer assim, então de uma paisagem sonora, para dizer um pouquinho melhor, você conseguir destacar o som de um pequeno instrumento que tem uma característica própria, cuja presença foi descrita e escrita no dia da composição. Isso é muito rico e é extremamente curioso para ser analisado. Quando hoje. Porque na gravação, na hora de você conseguir com fidelidade trazer de volta a sensação da presença de 80 músicos, não é a mesma coisa do que um jazz after midnight que coloca um pianista, um cantor e um contrabaixo e acabou. Não é que um seja melhor do que o outro, mas isso é uma virtude e que trouxe também a possibilidade de criação de cada vez mais sons diferentes, especialmente a partir do desenvolvimento dos instrumentos musicais. Eu vou citar somente um exemplo que me fascina bastante em relação à tecnologia que foi avançando, a gaita. Então, você tem a gaita que é tocada e você tem um microfone que captura o som da gaita e acabou. Até que alguns roqueiros decidiram plugar a gaita. Na hora de plugar a gaita, Todo gaitista que é sério, ele sabe que ele precisa ter um aparato adequado para a gaita. Então você tem engenheiros que conhecem o som da gaita, que preparam toda a parafernália técnica para a gaita. A guitarra elétrica é exatamente a mesma coisa. Você pode chamar um engenheiro, seja muito forte, muito competente em engenharia eletrônica. Quando ele termina o projeto, ele entrega a aparelhagem eletrônica para um bom instrumentista. Para citar um, por exemplo, Eric Clapton, ele toca duas notas, ele pega, ele joga fora e fala, isso não serve. E de repente você tem outro engenheiro que tem a linguagem musical, que sabe trabalhar nos timbres e a partir daí se cria alguma coisa apropriada que vai de acordo com o criador da música. O que nós temos de novo, definitivamente, que é muito presente agora no século XXI, é uma fusão entre a música produzida e a música reproduzida. Então, no conceito original, no começo da gravação, era só reproduzir aquilo que normalmente era produzido sem a captura. Hoje em dia, não. Você usa todo o aparato eletrônico, como, por exemplo, uma mixagem, e tudo se torna uma fonte criativa da informação sonora ou então da paisagem sonora. Então, isso daqui é uma coisa muito importante em relação aos instrumentos. Se nós queremos voltar um pouquinho atrás e dizer qual é a relação, somente para encerrar um pouquinho melhor a pergunta que me foi feita, entre certos tipos de instrumentos musicais e alguma coisa que existe na natureza, isso, isso é comum. Eu posso citar uh, uh, Pedro e o Lobo, que é uma obra de um compositor russo famoso, e no estudo do Pedro e Lobo, eh, eh, foi, foi, foi desenhado, foi criado para crianças. Você tem é, interpretações que imitam o gato, outros que imitam o pássaro e assim por diante. Né? Então, é, são algumas coisas que são relacionadas de você imitar a natureza, que você tem uma referência de certos sons que já são conhecidos na natureza, e do outro lado seria a capacidade de você criar alguma coisa completamente nova a partir da sua própria ferramenta, que é, que é consequência da tecnologia, e criar um som que agrada. Mas, de novo, isso é uma questão muito mais cultural do que técnica. E a partir dessa cultura, cada artista tem a liberdade de fazer aquilo que ele bem entende, pois arte é exatamente isso. Arte é para aquele que entende a arte e não para aquele que não entende. Se você fala chinês para uma pessoa que não entende chinês, não vai funcionar. Se você fala iugoslavo para uma pessoa que entende iugoslavo, vai funcionar. Se você toca um samba ou então um chorinho para quem entende e se sensibiliza, é uma linguagem que vai funcionar na outra ponta que vai captar essa mensagem, que vai decodificar essa mensagem e vibrar com essa mensagem. É isso que o instrumento musical traz. precisa mencionar em relação a aquilo que eu citei há pouco sobre a tecnologia. A tecnologia ainda é incipiente. Se eu comparo o tempo de vida da existência da música, da composição e da interpretação em relação ao advento da tecnologia, ela ainda é muito, muito, muito nova. E às vezes no mercado, para poder vender cada vez mais produtos, vender cada vez mais objetos de consumo, se diz que você tem que se renovar sempre, que você tem que entender, você tem que trocar uma coisa por outra, assim por diante, e a famosa busca por excelência. Essa excelência no campo das artes, ela é muito relativa. Enquanto que no campo da música, muita gente, eles viajam, no bom sentido, viajam entre aspas, naquilo que é considerado absoluto. Tem certas pessoas, certos músicos que dizem que eles têm ouvido absoluto. Eu acho um sofrimento qualquer coisa que seja absoluta. Eu prefiro muito mais o relativo. E nessa questão do relativo, você pode apreciar aquilo que pode, na primeira impressão, não te soar como sendo o melhor de tudo, mas aquele que te seduz mais. Por quê? Porque essas questões relativas, elas vão buscar na sua própria cultura, na sua própria eh, memória história, ou seja, a você a percepção da qualidade musical ela está diretamente relacionada à emoção que isso te traz. Se você trabalha em cima do perfeccionismo que o mercado te impõe, ele te fala assim, não, disco vinil é melhor que CD, que é melhor do que não sei o quê, que é melhor do que cassete, etc. E tal, quando na realidade o que é interessante é aquilo que vai te seduzir emocionalmente. Se você vai ouvir um aparelho de som que patina, que tem um som estranho, mas que vai lembrar quando você tinha 10 anos de idade que aquilo era um brinquedo, ele fez o papel dele. Não quero exagerar, não quero menosprezar tudo o avanço que aconteceu com isso, mas tem que tomar muito cuidado porque o discurso é exatamente o mesmo desde os anos 30, antes da Segunda Guerra, até hoje, em 2020. Por quê? Porque consome, consome, consome, consome. O tempo de vida do dinheiro que você vai comprar cada vez menor, para que você tenha que substituir. E há uma certa bebedeira. Se fala em francês une ivresse, né? uma ivresse, não é, não é bebedeira, é, é, é uma pessoa que, que, que, bebe demais, que, enfim. Então ele, ele entra num outro estado. E, e isso daqui não tem relação nenhuma com a arte e também não tem relação nenhuma com o sensorial. Então, eu apelo para que as pessoas possam separar uma coisa da outra e que possam definitivamente entender que aquilo que eu chamo hoje identidade sonora tem a ver com musicalidade. E a identidade sonora não tem a ver com excelência, não tem a ver com escala musical, não tem a ver com espectro, não tem a ver com tudo aquilo que os físicos costumam estudar e impor como sendo uma tendência atual para a música e para a música nova.